ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಮೆರಿಕ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಬುಂಟು 1110 ಜೆಡಿಕೆ 16 ಮತ್ತು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ 370 ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನೀವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇರುವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇರುವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಐಡಿಇ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕೋಡ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಎಂಬ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂದು ನೋಡೋಣ ಇಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 28 ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು system dot out dot print L N dot parenthesis ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ರನ್ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಎಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇಂಟ್ ಎಂಬುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಅನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಇಂಟ್ ಎಂಬ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದು ಎರರ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಎರರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಇಂಟ್ ಯ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಂಟ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ 32 ಬಿಟ್ಸ್ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೈನಸ್ 2 ಪವರ್ 31 ರಿಂದ 2 ಪವರ್ 31 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜಾವಾ ಲಾಂಗ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸೋಣ ಇಂಟ್ ಯನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ S ಒತ್ತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಫ್ ಇಲೆವೆನ್ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಲಾಂಗ್ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಟ್ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಣ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 235 ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಎರರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಟ್ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾವು ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲೋಟ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಫ್ ಎಲೆವೆನ್ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ದಶಮಾಂಶ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಬ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವಿನ ನಂತರ ಹಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಂಬುದು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಚರಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಖರತೆಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಇರುವ ಹೆಸರಿನ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಸರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಟಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೆಸರಿನ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೆಸರಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಎರರ್ ಗಳಿಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಸರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಬೇರಾವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಂಟಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಎರರ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠದ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೆವು ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂದು ತಿಳಿದೆವು ಮತ್ತು ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಅವುಗಳು ಇಂಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಲೋಟ್ ಗಿಂತ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಜಾವಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯಲು ದಯವಿಟ್ಟು spoken hyphen tutorial dot O R slash what is a spoken tutorial ಎಂಬ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನೀವಿದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಗಣವು ಕಾರ್ಯಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ contact@spoken-tutorial.org ಈ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ spoken tutorial project talk to teacher ಎಂಬ ಪರಿಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕಲ್ಪವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಿಷನ್ ಐಸಿಟಿ ಎಂಎಚಆರ್ಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಪಾಠದ ಅನುವಾದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಚಕ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು